Κάμερα MX Η εφαρμογή κάμερα MX είναι μια δημοφιλής εφαρμογή κάμερας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσουμε και να επεξεργαστούμε φωτογραφίες και βίντεο. Έχει πάνω από 10 εκατομμύρια downloads στο Google Play Store και χρήστες από περισσότερες από 100 χώρες. Μεταξύ των κύριων χαρακτηριστικών της βρίσκονται τα εξή. Διαθέτει απλό περιβάλλον εργασίας χρήστη που επιτρέπει την εύκολη καταγραφή βίντεο και λήψη φωτογραφιών. Παρέχει πολύ καλή ποιότητα φωτογραφιών με εμφανώς ευκρινή αποτελέσματα. Παρέχει εκτεταμένες δυνατότητες επεξεργασίας φωτογραφιών και βίντεο με πολλά διαθέσιμα εφέ, επικαλύψεις και πλαίσια. Για την εφαρμογή των εφέ, ανοίγουμε την εφαρμογή, επιλέγουμε Start Camera, κατόπιν Effects κάτω αριστερά και στη συνέχεια εφαρμόζουμε το εφέ που επιθυμούμε από την κυλιόμενη μπάρα που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Τέλος, αφού έχουμε εφαρμόσει το επιθυμητό εφέ, προχωράμε σε λήψη της φωτογραφίας από το μεσαίο κουμπί ή του βίντεο από το κάτω κουμπί στο δεξί μέρος της εφαρμογής. Παρέχει εκτεταμένες δυνατότητες επεξεργασίας φωτογραφιών και βίντεο με πολλά διαθέσιμα εφέ, επικαλύψεις και πλαίσια. Για την εφαρμογή επικαλύψεων επιλέγουμε Start Camera. Κατόπιν Effects κάτω αριστερά και στη συνέχεια επιλέγουμε το δεύτερο εικονίδιο στο δεξί μέρος, ούτω ώστε να εμφανιστεί η κυλιόμενη μπάρα των επικαλύψεων στο κάτω μέρος της οθόνης και να επιλέξουμε την επικάλυψη που επιθυμούμε. Τέλος, αφού έχουμε εφαρμόσει την επιθυμητή επικάλυψη, προχωράμε σε λήψη της φωτογραφίας από το μεσαίο κουμπί ή του βίντεο από το κάτω κουμπί στο δεξί μέρος της εφαρμογής. Για την εφαρμογή πλαισίων επιλέγουμε Start Camera κατόπιν FX κάτω αριστερά και στη συνέχεια επιλέγουμε το τρίτο εικονίδιο στο δεξί μέρος, ούτως ώστε να εμφανιστεί η κυλιόμενη μπάρα των πλαισίων στο κάτω μέρος της οθόνης και να επιλέξουμε αυτό που επιθυμούμε. Τέλος, αφού έχουμε εφαρμόσει το επιθυμητό πλαίσιο, προχωράμε σε λήψη της φωτογραφίας από το μεσαίο κουμπί ή του βίντεο από το κάτω κουμπί στο δεξί μέρος της εφαρμογής. Παρέχει εκτεταμένες λειτουργίες βελτιστοποίησης της φωτεινότητας, περιστροφή φωτογραφιών, βελτιστοποίηση της αντίθεσης, της θερμοκρασίας χρώματος και της αναλογίας μιας φωτογραφίας. Παρέχει επίσης λειτουργίες σκηνής και υποστηρίζει εγγραφές σε αναλογία 16 προς 9. Από το κουμπί των ρυθμίσεων, στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης, μπορούμε να παραμετροποιήσουμε άμεσα τέσσερις επιλογές – ενώ από την υποεπιλογή Settings μας παρέχονται επαυξημένες δυνατότητες παραμετροποίησης και πλήθος άλλων ρυθμίσεων και επιλογών.